So, der Koffer ist eingepackt, das Ticket gekauft. Ach ja. Hänsevertrag. Hm, ich verstehe das gar nicht. Brauche ich ein Bankkonto für einen Hänsevertrag oder nicht? Ach, ich frage einfach Marc. Hallo Marc. Ich hoffe, dir geht es gut. Kannst du mir bitte erklären, was eine Prepaid-Karte bedeutet und was ist der Unterschied zwischen Prepaid-Karte und Handyvertrag? Hallo Solin, mir geht es ganz gut und dir? Also eine Prepaid-Karte ist eine SIM-Karte mit einem Guthaben. Anrufe, SMS oder Internetnutzung werden dann vom Guthaben abgezogen. Solch eine Prepaid-Karte bekommst du bei Vodafone, O2, Telekom, in Elektronikgeschäften wie Saturn oder Mediamarkt sowie in Supermärkten wie Aldi, Rewe oder Lidl. Dort kannst du das Guthaben auch aufladen. Zum Kauf einer Prepaid-Karte benötigst du nur deinen Personalausweis. Falls du jedoch einen Handyvertrag abschließen möchtest, um günstiger zu telefonieren oder um bestimmte Pakete zu buchen, dann benötigst du neben deinem Personalausweis noch ein Bankkonto. ich freue mich so sehr, dich wiederzutreffen. Ja, dich zu sehen. Hattest du eine gute Fahrt? Ja, war alles gut. Dank dir nochmals, dass du mir bei der Flipperkarte, weißt du, geholfen hast. Ja. So dank dir hatte ich gar keine Schwierigkeiten. Hm. Ja klar, kein Problem. Und jetzt, wo du in Deutschland bist, kannst du auch überlegen, einen Handyvertrag abzuschließen. Ja, damit beschäftige ich morgen. Aber weißt du, Marc, ich habe noch eine Frage. So, mein Vermieter hat mir geschrieben, dass es keine Internetverbindung in der Wohnung gibt. Weißt du schon, ob du einen Kabel- oder DSL-Anschluss hast? Äh, nee. Äh, hast du einen Laptop dabei? Ja, habe ich. Dann lass uns doch hinsetzen, dann können wir kurz recherchieren. Ja, gut. Okay. Also, wenn du Kabel und DSL zu Hause hast, dann kannst du auch Fernsehen und telefonieren. Ich werde noch ab und zu im Homeoffice arbeiten und das Wichtigste für mich eine hohe Geschwindigkeit. Aber ich muss auch auf den Preis achten. Hm. Kennst du vielleicht irgendwelche Vergleichsportale? Mhm, das ist kein Problem. Genau, also die Anbieter bieten oftmals verschiedene Kombipakete an. Mhm. Das heißt, du kannst selber aussuchen, was du möchtest. Aha. Und auch dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, das im Internet zu vergleichen. Also zum Beispiel hier. Genau, und dann selber aussuchen, was du Aha. möchtest und selber zusammenstellen. Ich glaube, ja, das ist nicht so schwer. Ja. Also ich schaffe das. Danke dir, Marc. Ja, Hast klar. du Lust auf ein Eis? Ja, klar. Ja.